Rimin pergi ke rumah janda dengan beca. Rimin ke rumah janda dengan beca. サリミンケルマヤンダデンガンベカック サリミーは人力車で未亡人の家に行く。Rimin pergi ke rumah janda dengan becak. サリミーは人力車で未亡人の家に行く。